आन्तरिक राजस्व विभागले एक लाख उन्तिस हजार करदातामाथि छानबिन सुरु गरेको छ स्थायी लेखा नम्बर लिएर आर्थिक कारोबार गर्ने तर अनुसार आय विवरण नबुझाउने करदाताको पहिचान गरी विभागले छानबिन सुरु गरेको हो